замын салбарт нэгэн чухал үзүүлэлт бол гадаргуун тэгш байдал байдаг. Гадаргуун тэгш байдлыг хангуулахын тулд грейдер болон геодезийн хэмжилт ахин дахин ордог процесс явагддаг. Энэ процессыг хөнгөвчилж ажлын бүтээмжийг дэвшлүүлэхийн тулд бид нар судлаад Barlow World компани Trimble автогрейдер дээр суурилдаг GPS-ийг түрээсээр авч энэ жил бид нэр туршилтаар хэрэгжилж үзлээ. Туршилтаар хэрэглэхэд автогрейдерийн тэгш байдлыг хангуулах үзүүлэлт 1 см дотор техник ашиглалтын бүтээмж 70%-аар дээшилж маш сайн үзүүлэлттэй гарсан гэж бид нарт өгүүлсэн. Тийм учраас бид нар өөрсдийн GPS-тэй гrid GPS-тэй гридертэй болохоор Barla World Mongolia хандаж өөрсдийн төхөөрөмжийг захиалсан байгаа. Тримблгүй явахд бол өдөрт нэг 300 400 м сайн явахтаа 400 м талбай гардаг байсан. Одоо тримблтэй бол өдөрт хамгийн нарийн тэгшлэгийн дээр 800-аас км талбай бол өдөрт хангалттай гарчдаг. За манай компани болохоор GPS-тэй гэрээдэр ашиглахаас өмнө авто гэрээдрээ дагаад 2-оос 3 удаагийн давтамжтай байнга хэмжилт хийдэг байсан. За гэрээдэр GPS-тэй гэрээдэр хэрглэж ихснээс хойш болохоор би төслийн дагуу зурга зураад гэрээдэртээ өгснөөр одоо тэгж 2-оос 3 удаагийн давтамжтай хэмжилт хийхээ болсон байгаа. За энэ болохоор маш их цаг завыг хэмдэг болсон. А хүмүүстэй хандж хэлэхэд Монголын эртнэс уур амьсгалтай газар авцан байрлалын сезон богинохон байдаг. Тийм учраас цагийг үр бүтээмжтэй ашиглаж өндөр бүтээмжтэй технологиг нэвтрүүлснээр эдийн засгийн болон цаг хугацааны өндөр бүтээмжтэй байж чадах юм байна гэдгийг хүмүүст хандж хэлмээр байна. all over the Mongolia.